Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour vous aider à vous affranchir de la carrure lorsque vous improvisez sur des standards. La carrure, quand on parle de carrure, ça fait référence en général au groupe de 4 mesures ou de 8 mesures qui sont euh, qui, structurent quasiment tous les standards de jazz. En général, ce sont des groupes de 4 ou 8 mesures ou 16 mesures qui structurent les standards. Et nous, on s'entraîne en tant que musicien et improvisateur à bien ressentir cette carrure, à pas se décaler pour arriver à ressentir les, euh, moments clés en fait, où, la grille repart, ou alors la moitié de la grille. Lorsqu'on bosse l'improvisation, on s'entraîne donc à toujours bien se caler par rapport à la carrure, on a forcément tendance un peu à commencer les phrases à ce moment-là et à finir les phrases avant le début de la grille. Et aussi, on est habitué à jouer tout le temps dans les accords. On sait arpéger les accords. Et, donc quand il y a une tension-résolution amenée par exemple par un 5-1, on suit ce 2-5-1 tout le temps de façon un petit peu scolaire. Et c'est presque inévitable si on travaille de façon assez rigoureuse. Sauf que l'inconvénient, c'est justement que ça sonne un peu scolaire si on est tout le temps en train de bien commencer au bon moment et de bien jouer les bons accords au bon moment, bah, c'est très très juste et très académique et un peu ennuyeux en fait. Ça manque de, surprise, on pourrait dire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va travailler sur deux tableaux. Le premier, ça va être d'essayer de, commencer et de finir nos phrases à des moments, entre guillemets, improbables. On va pas commencer sur le début d'une mesure, on va finir sur la fin d'une mesure, mais on va commencer peut-être au milieu d'une mesure et finir euh, au début d'une mesure peut-être d'une part, donc commencer et finir à des moments entre guillemets improbables, et aussi avoir une façon de, on va dire, de remplir le temps avec nos notes qui n'est pas régulière. On va pas faire do ba do ba do ba do ba à chaque fois, on fait une phrase qui dure ça, une respiration, et on, produit quasiment tout le temps le même schéma. On va plutôt essayer de faire 1, 2, ba Là, j'ai fait une phrase très courte, une respiration plutôt courte, une phrase longue. Après, je peux faire une longue respiration, une phrase courte, une longue respiration, deux phrases courtes qui s'enchaînent. J'essaie de varier la façon dont je, on va dire, dont je remplis le temps avec mes notes. Comme, un peu comme quand on, quand on lit du, du morse, des fois il y a des courts, des longs, et c'est très, c'est très aléatoire en fait. On va essayer de faire ça justement. C'est ce que je vais faire tout de suite sur le standard All of Me, à un tempo tranquille, je crois que c'est 140 BPM. Le but, ça va être... En fait, je vais essayer de me surprendre moi-même rythmiquement, donc je risque de me perdre dans la grille, et en gros, si je me perds, ça veut dire que j'ai trop bien fait l'exercice. Donc il faut essayer de doser justement, de faire des choses qui me surprennent, mais qui me décalent pas trop. Ou alors, si je me décale un peu, il faut tout de suite que je me recale en écoutant les accords de, de la grille. Encore faut-il que j'arrive à les reconnaître. Petite illustration de ce que ça peut donner lorsque l'improvisation est un petit peu trop carrée. Académique. Maintenant, en cassant ça, justement, l'avoir fait suffisamment clairement. Euh, si vous le faites encore plus à fond, vous risquez de, faire quelque chose qui sonne un peu décousu, mais en même temps, ça veut dire que vous faites l'exercice à fond, donc c'est pas si mal. Ça vous, ça vous permettra de... Déjà, arriver à faire sonner quelque chose un peu décousu et un peu improbable rythmiquement, déjà, c'est très bien, parce qu'après, vous saurez doser ça dans votre improvisation. Un musicien qui fait ça très très bien, qui a développé ce concept loin, très loin, c'est John Coltrane écouter son solo par exemple sur So What, il y a Miles Davis qui fait quelque chose dont on pourrait dire assez conventionnel, et John Coltrane qui arrive après et qui, casse un peu la structure et qui fait quelque chose d'improbable et de très véloce et un peu roubato sur du swing. Bref, et à des moments improbables, justement, euh, écoutez le solo de John Coltrane sur So What, vous allez voir que c'est assez, euh, flagrant. Le deuxième tableau sur lequel on va jouer pour euh, casser la structure, pour sortir la, la carrure plutôt, c'est de de décaler les résolutions. Lorsqu'on a un 5-1 par exemple, ou n'importe quel enchaînement d'accords, on peut faire exprès de le jouer plus tôt ou plus tard. Euh, par exemple, résoudre un 5-1 sur le quatrième temps, enfin un temps avant la résolution, ou un temps après, deux temps avant, deux temps après, peu importe, on peut varier ça en fait. Et ça va apporter quelque chose de surprenant et de... ça va un peu casser la structure, modérément on pourrait dire, et c'est assez agréable lorsque c'est fait euh, de façon bien dosée. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais faire exprès de jouer les accords plus tôt ou plus tard en fait. Donc euh, Do majeur, après il y a Mi7 dans l'off Mi, je vais jouer peut-être le Mi7 deux temps trop tôt. Donc euh, je vais faire une note comme le Sol dièse, qui est typique du Mi7, que je vais jouer exprès deux temps trop tôt. Et je vais faire ça sur toute la grille. Illustration. Thank you. J'espère que ces deux conseils vous permettront d'aller plus loin dans vos improvisations, peut-être aussi de casser les, choses que vous faites et qui sonnent peut-être trop académiques. Moi je sais que c'est un, c'est un, entre guillemets, un défaut que j'ai eu euh, pendant longtemps et j'ai cherché à casser ça. Et ce genre d'exercice m'a bien aidé justement à faire quelque chose d'un peu surprenant, on pourrait dire harmoniquement ou rythmiquement. Évidemment, j'ai fait ça de façon plutôt modérée, on pourrait dire, ça restait quand même assez musical. Vous pouvez pousser l'idée vraiment très très loin et développer des concepts autour de cette idée-là qui sont... Euh, qui vous amèneront très loin dans des, dans des choses qui seront peut-être plus difficiles à écouter, mais, mais le travail du, on va dire, du, musicien, c'est sous certains aspects un travail de chercheur en fait. Donc même si ça sonne pas très bien, peut-être qu'à un moment ça va donner quelque chose de musicalement intéressant et vous allez... Euh, vous, ça va enfin porter ses fruits, votre travail, mais n'hésitez pas, si ce genre d'idée vous plaît, à pousser ça assez loin. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube, il y a aussi pas mal de vidéos euh, payantes et beaucoup plus euh, complètes sur mon site Guitare Improvisation, il y a des articles aussi, il y a pas mal de contenu, il y a aussi des playbacks pour vous entraîner à improviser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour soutenir mon travail.